soomaalideennu iyo afrikaanku sidiisuba ma yaqaanaan mudaharaadka iyo brotokoolka loogu tala galay kulankeenna saaka wuxuu ahaa wuxuu daaran yahay xaaladda siyaasadeed ee dalkeenna iyo magaaladeenna hargeysa ay ku jirto iyo mas-uuliyadday naga saaran ilaalinta nabadgelyada iyo amniga magaaladeenna iyo caasimaddeenna kogol ahaan dee waxaanu u xil saarannahay oonu ka mid nahay guddida nabadgelyada ee gobolka oo welibana madaxaanu ka nahay sidaa daraaddeed xil iyo mas-uuliyad gaara ah ayaa naga saaran nabadgelyada caasimadda hargeysa waxa weeyaan idinkuna waxaad haysaan ubixii iyo ardaydii iyo cidda faneerabalka waa iyo cidday ku dhacayso haddii qalalaaso iyo dhibaata ay timaadoba de waxa weeyaan waa u bixeenaa iyo ardaydeenaas sidaa daraaddeed waxaan maanta doonaynaa inaad ardayda ku wacigelisaan iyo waalidiintaba in haddii ay dhacaan qalalaase in caruurteenna iyo ubadkeenna aynu ku hayno xarumaha waxbarashada iyo guryaha qof walbana loo sheego dhibaatada ay leedahay muxuu haayeen qalalaasaha iyo dhibaatooyinka mudaharaadada ka dhasha waxa weeyaan innagu soomaalideennu iyo afrikaanku sidiisuba ma yaqaanaan mudaharaadka iyo brotocoolka loogu tala galay badanaa waxaa dhacaa mudaharaad marka lasoo hadal qaado inuu ka faa'iidaystaan inta sufahada maangaabkii oo shiid iyo dhagax iyo taayir la gubo inay objectiveka ugu dambeeya ay noqdaan iyo qalalaasi sida saxda ahna waxa weeyaan qofku hadduu doonaya inuu dareenkiisa cabiro inuu ku cabiro si nabadgelyaa waa xaq dastuuriga oo aan cidnaba loo diidaynin mise xaqaa dastuurigaa wuxuu xeerka iyo nidaamka marka la maro ayuu dee xaqii iyo xuquuqdii qofkaasi u lahaa uu helayaa idinkoo ah maamulayaashii dugsiyada mas-uuliyaddaana saaran mas-uuliyaddeeda idin saaran waxaad gacanta ku haysaan ubadkeennii iyo caruurteennii qofna ma jecla inuu ilmihiisu dhibaata ku dhacdo qof alloo qof jecel adduunka ku dul noolay ilmihiisa inay xagtini gaadho ma ma ma jecla annagu cidnaba duri mayno haddana dee waxaanu tilmaamaynaa siday wax ku wanaagsanaanayaan siduu khayrkiiyo wanaaggu ku jiro sida khayrkiiyo wanaaggu ku jira waxa weeyaan inaynu dhammaanteen wada ilaashanno nabadgelyadeena iyo xasilloonideena innagu waxaynu nahay waddan qaatay dimuqraadiyad Eh, dimuqraadiyadduna waxa ay dadka u ogolaataa qofku inuu codkiisa ku hadlo eh, wuxuu dhaliilayo uu sheego wuxuu doonayana uu soo gudbiyo eh, banaanbax marka la yidhaahdo adduunyada dee waa meelo anigu waxaan ahay gurbajoog reer u k baan ahay marka banaanbax la samaynayo waddaa la maraa dariiq baa la maraa cidda khusayso ayaa loo maraa waxaa la sheegaa waktiga mudaharaadka la doonayo sababta loo doonayo goobta laga samaynayo dabeedna dadku way soo urursadaan amnigu wuu la shaqeeyaaba ciidamada boliisku dadkay la shaqeeyaan dhinacyaday ka socdaan waxay idhaahdeen meesha aad eh, laydii laydii asteeyey ee ku mudaharaadaysaan jooga ka hadla waxaad doonaysaane dareenkiinu yahay markaas soo gudbiya dabeed dadku intii bay sameeyaan marka intaa sameeyaanna qof waliba gurigiisiiba ku noqdaa innagu laakiin waynu ka duwanay kolley waynu ognahayo dee waa is waynu joognay dalka waa joogteeno mudaharaadda way ka soo dhaceen hargeysa iyo somalilanba marka horta waxaa muhiima dadkeenu inay u bislaadaan macnaha uu mudaharaadku leeyahay iyo qaabka loo mudaharaadayo maaha in meel la burburiyo maaha in cid la shiido maaha in cid la boobo waxaasoo dhan inu isla fahano ayaa wanaagsan nabadgelyaduna waa shay muhiima inaynu dhammaanteen nabadgelyada ka wada shaqayno ayaa maxay hayday aynu u baahan nahay saa kana idin kale waxaa idinku yeedhnu sidaynu nabadgelyada aynu uga wada shaqayn lahayn bismi illahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusmaha maayarka agaasimaha agaasima khadar cabdirashiid xuseen ibraahim askar iyo xasan iyo dhammaan maamulayaasha asalaamu calaykum raxmat wabarakaatu saako ay kowdii juun tahay waxaynu isugu nimi xafiiska dowladda hoose taasoo aynu dowladda hoose la leenahay wada shaqayn dhow lagagala wada hadlayo arrimaha nabadgelyada ee waddanka insha alla bidmi illaahi kariim ilahayna waxaanu ka baryaynaa in ilaahay nabadgelyada inoo siyaadiyo idinkuna waxaa gacanta ku haysaan dee ardaydii oo xooggii ah dalka insha allah markaa waxaan leeyahay dee waynu waynu shaqaynayna insha alla bidmi illaahi kariim soddonkaa sanno dee waxaynu ku naaloonayna waxay ahayd nabadgelyoy ahayd aynu intaa ku soo gaarnay nabadgelyoy ahayd soddonkaa sano wixii aynu ku naaloonnay ama koob iyo soddonkaa sano waxaynu ku naaloonnay saaka ninna ma jecla inaynu gacanteena ku burburin waxa weeyaan waan ognahay annagu inaan hayno ardaydii oo ah xoogii ugu badnaa ee la adeegsan leh marka waxa weeyaan annagu waxaanu diyaar u nahay haddaanu nahay maamulayaasha waxaanu diyaar u nahay inaanu annagu intaanu joogno eanu ardayda gacanta ku hayno eanu mas-uul ka nahay culayska ugu badanna saari doono saaan anigu qabuun bay ila qabaan baan filayaa maamulayaashayduna waxaan halkan isku nimid shir lagaga hadlayo amniga caasimadda hargeysa amnigaas oo ah sidii loo xoojin lahaa amniga ardayda iskuullada iyo dhalinyar jaamacadaha dhigata waxaa looga looga baahan yahay inay amniga sugaan oo iyagu ilaaliyaan sababtoo ah ilmaha maanta wax baranaya wuxuu noqonayaa hogaamiyihii beritoole madaxdii beritoole ardaydu waxay u nugushahay ama ay kow ka tahay rabshadaha marka la fasaxo waxa ay ka qayb qaadanayaan oo igu horeynayaanba wixii markaa dhacaya inay hormood ka noqdaan dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknolojiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshi oo aad kala soo degi karto blay store iyo abstore ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websayteka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeegga idahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda dahabshiil حول فضيديها جمال يديد